頭重い。急に頭重くなったんだよな。あ、あの日からだ。ちゃーちゃんと一緒に肝試しに行った時からだ。ってことは、霊に取りつかれてしまったのかも。ああ、怖いよ。きっと、口とか、あとジーパンの裾とか裂けてるような女の霊がきっとついてるんだ。怖いよ。だから彼、寝る。 私悲しい女の子ですが頬で涙が雪になります自分勝手な女の子ですがあなたが好きで